Материнство исторически, конечно, менялось очень сильно, то, что, то, о чем можно судить. Ну, например, если говорить о России – потому что все равно это было в разных странах по-разному. Если говорить о крестьянской семье в России, поскольку в XVIII, например, веке большинство населения, подавляющее, это были именно крестьяне, то что это вообще было такое, что в ней было материнство? Детская смертность составляла где-то процентов 30 в первый год жизни. До взрослого состояния, до 20 лет, доживала около половины рожденных женщин и детей – выживание рода в целом, ну вот всего этого человеческого коллектива, семьи в целом, деревни в целом, было гораздо важнее выживание отдельного ребенка. Их оставляли, на кого попало, их не кормили, ими не занимались, их не перепеленали в течение всего дня. Все уставали, все работали в поле, все там собирали хлеб или еще что-то такое делали. Потом, когда появлялись дети старшие, то есть старших оставляли с младшими, они были няньками, и у тех, кто был не первый, уже было больше шансов выжить. Но зато в выживании первого были заинтересованы сами родители. Ну, как вы сами можете уже увидеть, это такой биологический во многом был процесс. То есть э, в это почти не было включено никакое образование, то есть вот формирование человеческого капитала человека, вот этого ребенка. Нужно было его научить только хозяйственным делам. Да, тяжелой физической работе, в которой потом и проходила вся его жизнь, но больше ничему. То есть, да, родители его этому учили, но они и сами были в этом заинтересованы, потому что, ну вот, голод был угрозой. Голод существовал в России до конца XIX века. И это была очень сильная, понятная каждому мотивация. Основная проблема была это физическое выживание ребенка, на которое все равно никак нельзя было повлиять. Потом начала развиваться медицина, и она начала внедряться э, достаточно широко. Что, собственно говоря, привносило развитие медицины? люди поняли, что ага, вот этот конкретный ребенок, он может выжить, я могу что-то для этого сделать. Стали внедрять какие-то гигиенические практики, что вообще если ребенка мыть там почаще, при этом чтобы вот было тепло в том месте, где его моют, то у него больше шансов будет не заболеть что кормить его надо там по часам, ну, по... ну да, тогда было по часам, и что это правильно, и он тогда тоже выживет более, более вероятно и не совать ему там какие-то соски из хлеба, и вообще как-то за ним лучше следить. И он тогда выживет, и не надо будет рожать больше, не надо будет рожать следующего. Начала сокращаться рождаемость России еще в конце 19 века. То есть было 7 детей на одну женщину в среднем, а стало 5 уже в следующем поколении, те, кто родился в 1690-е. А потом она стала сокращаться все больше и больше. Поколение, которое рожало между двумя войнами, э, Первой мировой и Второй мировой, где-то в среднем 3-4 человека приходилось на женщину, и после Второй мировой войны она упала еще больше. Образованием тогда, собственно говоря, занималось государство. То есть вот оно пришло и сказало, а вот у вас будет школа, и вот дети должны в школу ходить. У родителей даже было этому какое-то, к этому какое-то сопротивление, что в школе там детей научат плохому. В Советском Союзе еще появились уже даже ясли, но они обычно работали только вот именно в летнее время, во время страды, в деревне. Э, в городе, конечно, нет. А, и, ну, эти детские сады ясли охватывали отнюдь не прям вот 100% населения. Но кого-то они охватывали, и, и люди начинали уже понимать, что, в принципе, можно рассчитывать не только на себя в вопросе выживания этого своего ребенка. А образование вообще тогда не было делом родителей. Ну, они сами были там неграмотные крестьяне, ну да, они там проходили ликбез, но а чем они могли помочь ребенку? Если его школа учит, то вот значит школа и учит. То есть это как бы вот так вот и было. Вот школа отдельно, родители отдельно. Родители могли ему чему-то хозяйственному научить вот это ощущение, что школа все-таки сама учит детей, оно продолжало существовать до самого позднего Советского Союза. Школы были очень разного качества. Далеко не все заканчивали все там 10 классов, кто-то заканчивал 8, 7, но вот эта норма обязательного среднего образования, там сначала 3-4-летнего, потом 7-8-летнего, она была не с родителей, она была все-таки со школы. То есть они могли пытаться влиять на родителей. И, наверное, кто-то не заканчивал эти э, обязательные вот классы и тогда, но не было вот такого ощущения в обществе, что ну вот это родители виноваты, они должны добиться того, чтобы любой ценой любой ребенок школу закончил. Родители работали, дети были в школе, по улицам они бегали одни с ключом там на шее. Если были какие-то бабушки, они в основном готовили еду, если это были крестьянские бабушки, если это были дворянские там какие-то образованные бабушки, да, они могли читать детям книжки, немножко помогать им делать уроки. Но это было не нормой, а исключением. Тут хочется вспомнить о дворянском материнстве в России, и не только в России, а о том материнстве, которое пошло на самом деле от Жан-Жака Руссо. Разделение сфер. Мужчина в публичной сфере, женщина в частной сфере. Частная сфера – это означает, что она не только рожает детей, а она занимается их формированием она формирует их человеческий капитал. То есть ее ребенок, насколько он будет образованным, успешным в жизни, культурным и так далее, это зависит от матери очень во многом. Для этого сама мать тоже должна быть образованной, поэтому образование должно быть не только у мальчиков, но и у девочек. В младенческий период дворянская мать была практически не вовлечена. Существовали всякие кормилицы, мамки, няньки – и так далее. В некоторых странах, например, во Франции ребенка даже отсылали вообще в деревню на младенческий период, чтобы он там типа жил на воздухе и кормилица им занималась. А возвращался он в семью свою только когда уже был готов учиться. И то а, процесс обучения часто был связан с какими-то пансионами, там, куда он тоже уезжал и с концами. Но в России в основном все-таки он жил дома в этот период, хотя по-разному бывало. И все-таки следить за его образованием, мониторить его образование должна была в основном мать. Русские дворянские матери, например, дочерьми начинали заниматься даже уже, вот когда они заканчивали все эти пансионы, их надо было замуж выдавать. То есть вот у них тогда уже начинались какие-то процессы коммуникации по поводу того, как, значит, надо в жизни устроиться. А сыновьями они занимались более вовлеченные, более, так сказать, посвящали, наверное, немножко больше времени в среднем, потому что, ну, социальный успех сына, наверное, зависел больше от него самого, чем от его брака. Гораздо больше.